ამ ვიდეოში ჩვენ ვუპასუხებთ ნამახვან ჰესთან დაკავშირებულ არაზუსტ, წდარ და манипуляციურ არგუმენტებს, რომლებსაც პროექტის მხარდამჭერების სხვადასხვა ფორმატში ავრცელებენ. ნამახვან ჰესის კასკადის ტენდერის პროცედურები იყო სრულად გამჭვირვალე, შეესაბამებოდა არსებულ კანონმდებლობას და ყველა ის ბრალდება, რომელიც გავრცელდა ამ დღეებში, სრულად უსაფუძვლო არის და მოკლებულია ყოველგვარ ლოგიკას. ნამახვან ჰესის ტენდერი სრულად დახურული და გამჭურვალე იყო საზოგადოებისთვის. 2017 წელს გიორგი ჩიქოვანის მოადგილე ამბობდა, რომ ფონდი საჯარო უწყება არ არის და ამიტომ არ იყო ვალდებული შერჩევის შესახებ ინფორმაცია გაესაჯაროებინა. თითქოს შეიცვალა ინვესტორი და ჩანაცვლა ახალი ინვესტორის ეს ასე არ არის. განაცხადის გაკეთების დროს ამ კომპანიის დამფუძნებლები გახდნენ ნორვეგიული კომპანია Clean Energy Group და თურქული კომპანია ENKA, ვინც ასევე დღეს წარმოადგენენ ამ კომპანიას. სინამდვილეში, ნამახვა ჰესის განმახორციელებელი კომპანიის შერჩევისას, კომპანიის წილების 100%-ის მფლობელი ნორვეგიული Clean Energy Group იყო. წილების ნაწილი ENKA-მ მხოლოდ ტენდერის დასრულების შემდეგ შეიძინა. ხელშეკრულების მოძიება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს ღია სივრცეში, მათ შორის ჩვენი კომპანიის ვებგვერდზე. ხშირად მსგავსი ხელშეკრულებები კონფიდენციალურია, თუმცა ჩვენ გამჭვირვალობა ვარჩიეთ და ის გამოვაქვეყნეთ ჩვენი კომპანიის ვებგვერდზე. ნებისმიერ თქვენთაგან შეუძლია რომ ჩამოტვირთოს წინამდებარე დოკუმენტი და დასვას ნებისმიერი კითხვა. სინამდვილეში ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ეკონომიკის სამინისტროს არაერთხელ მიმართეს მისი გასაჯაროვების მოთხოვნით. თუმცა ამ მოთხოვნებს სამინისტრო უპასუხოდ დავებდა. ხელშეკრულება გაფორმებიდან 2 წლის შემდეგ ჟურნალისტებმა მოიპოვეს. 2021 წლის 25 მაისს გაჟონა იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულმა დასკვნამ რომელიც ხელშეკრულების ხელმოწერამდე კრიტიკულად აფასებდა სახელმწიფო ინტერესების დათმობას ამ პროექტის სასარგებლოდ. მოდით მოусმინოთ მიხეილ სარჯოლაძეს, რომელიც ხელს აწერს დოკუმენტს, მაშინ ის იუსტიციის მინისტრის მოადგილე იყო, ნახოთ რას ამბობს ამ დოკუმენტზე. მგონია რომ აქ ესე იდგეს საკითხი რომ ვინმე მოითხოვა არის ეს რაღაცა ეს არ მგონია ესე იყოს ეს დოკუმენტი არსებობს ეს არის სტანდარტული პროცედურა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა 2021 წლის 18 მარტს მიმართა იუსტიციის სამინისტროს დასკვნის მოწოდების მოთხოვნით. თუმცა სამინისტროს მომზადებული დოკუმენტი არ გაუსაჯაროებია, რის გამოც ორგანიზაციამ სასამართლოს მიმართა. იუსტიციის სამინისტროს მიერ გასაჯაროებული კრიტიკული დასკვნის პასუხად ენერგეტიკის განვითარების ფონდი აცხადებს რომ იუსტიციის სამინისტროს დოკუმენტში შემავალი ყველა სავალდებულო შენიშვნა დადებული ხელშეკრულების საბოლოო ვერსიაში გათვალისწინებული იქნა. ხოლო არასავალდებულო შენიშვნებთან დაკავშირებით სხვადასხვა დასაბუთებაზე მიღებული გადაწყვეტილება დადგა, რაც ასახულია შენიშვნების ფურცელში. შენიშვნების ბარათი ადასტურებს, რომ იუსტიციის სამინისტროს შენიშვნების ერთი ნაწილი ინვესტორის ინტერესებიდან გამომდინარე ხელშეკრულების პროექტში გათვალისწინებული არ არის. შენიშვნების მეორე ნაწილი მთავრობას წარედგინა განხილვისთვის, თუმცა საბოლოო რედაქციაში არც ისინი გაუთვალისწინებიათ. რა არის პატარა საქმე ის, რომ კაშხლის შედებლობა, რომელიც ძირითად წუხილს და შფოთს იწევს მოსახლეობაში, გადაიდება, მიხვედით იმის რომ ეხლავე იყო დაგეგმილი და კვლევები, რაც აუცილებლად საზოგადოება თulis რომ უნდა იყოს გადამოწმებული, თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია რომ კარგად არის ჩატარებული, მაგრამ მაინც იმისთვის რომ ჭოჭმანი მოიხსნა, სიმშვიდეს უფევდეს, მზად ვართ რომ ჩავატაროთ ხელახლა ისევ 12 მარტს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განაცხადა, რომ ჰესის ძირითადი ნაგებობების მშენებლობაზე კვლევების ნაწილის ხელახალ გადამოწმება ვალიდაციამდე მორატორიუმი ცხადდებოდა. ენკამ სამინისტროს ბადის გაგზელების თხოვნით ამ განცხადებამდე თითქმის 1 თვით ადრე მიმართა. რის საფუძველზეც ენკას სრულყოფილი სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა 1 წლით გაუხანგრძლივდა. ეგრეთ წოდებული მორატორიუმის გამოცხადებისას, ენკას კაშხლის მშენებლობის დაწყების უფლება ისედაც არ ჰქონდა.